Puigdemont ha suspendido la declaración de independencia. Así que antes ha declarado la independencia, ¿o no? No. Porque hay alguien que opina eso. Por lo que sé, yo no. No, vale. no ha llegado a declarar, la ha suspendido y no ha puesto fecha para la mediación. Es decir, en un tiempo indeterminado va a haber una mediación de a saber quién. Estamos un poco decepcionados porque no, Esperábamos que hoy Puigdemont hiciera la independencia, pero... Hemos sido 10 segundos independientes. El señor me ha dicho, un señor me ha dicho, hemos sido independientes por 10 segundos. ¿Vosotros eh, compartís esta opinión? ¿Compartís esta... verdad? Eh? Sí y no. <laughs> Yo creo que sí que hemos sido independientes por un segundo, pero lo vamos a hacer. pero de hecho, la declarada por un minuto o no. No. La declarará. La declarará. Pero quiere dialogar antes con el Estado español. Y no ha sido el gobierno de, Cataluña el que ha dicho que vamos a hacer un referéndum para escuchar al pueblo y vamos a declarar la independencia, sino que el pueblo de Cataluña ha hecho que, ha hecho que Puigdemont haga esto. O sea, no ha sido los políticos y no ha sido nada de ellos, sino ha sido el pueblo lo que los ha obligado a hacer. Bueno, ¿qué son vuestras sensaciones en este de este momento? Impotencia. Impotencia entre un país que nos trata como si fuéramos basura. Eh, de alegría y de tristeza. ¿Y usted, señora? también. También. Es una contradicción. ¿Y cómo te sientes un poco? ¿Te... Un poco abrumado, ¿no? Porque es... ¿Preocupado has dicho? Abrumado. Abrumado, vale. Porque es un poco surrealista. En mi pueblo, que es un pueblo muy pequeño, en, en Cataluña. En Cataluña, está, bueno, está un rato de aquí, pero es un pueblo muy pequeño y el 1 de octubre para votar se hicieron barricadas en el pueblo y entraron y, vieron, y vieron ratos. Es surrealista, surrealista. ¿Cómo te sientes en este momento? Decepcionado, incluso engañado, bueno, engañado. Es, muy caliente todo, falta, hace falta perspectiva, pero bueno. ¿Y en este momento te sientes optimista por el futuro de la independencia de Cataluña o no? Por supuesto, sí. Sí, sigue. Hemos luchado mucho y la gente quiere la independencia. Algún día lo conseguiremos. ¿Tú sigues creyendo que se llevará a cabo el proceso independentista de Cataluña? Espero que sí. Después de todo, eh, yo creo que sí temprano se acabará consiguiendo. Porque temprano? Se acabará consiguiendo la independencia, porque tal y como han actuado, la diferencia social que hay ahora mismo aquí es que no se puede arreglar. ¿Qué opináis en este momento? ¿Que se va a llevar a, se va a, llevar a cabo este proceso de independencia o no? Sí, sí, sí. sí. seguís creyendo. Pero no queremos esperar más. No queréis esperar más. No es em, el gobierno que se ha inventado esto, sino que es realmente lo que está pasando y lo que va a pasar. Porque no es una idea que tiene Puigdemont, sino es que es una idea que es, de todos. Así que seguiréis luchando, ¿no? Bueno, chicas, muchas gracias.